Pues muy buenas a todos, eh, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy trataremos el tema del coronavirus y el cierre de las escuelas y cómo eso nos afecta a los estudiantes. A ver, básicamente si vives en una cueva no te habrás enterado, pero bueno, lo explico por si acaso. Em, ahora hay un virus que se llama coronavirus y básicamente este virus lo que ha pasado es que desde China se ha propagado a todo el mundo y ahora la OMS lo ha considerado como una pandemia. Entonces ahora todos los países del mundo tienen que estar con precaución. Y aquí en España básicamente lo que han hecho es eh, que han cerrado las escuelas, universidades, em, un montón de cosas y en general todo el mundo está paralizado. Y bueno, es que aunque el coronavirus no sea un virus letal, al final termina siendo un virus que se expande muy rápidamente y más hoy en día con la globalización de que todo el mundo puede viajar de una punta a otra del mundo. Entonces, claro, es normal que la OMS, que era, bueno, la OMS y en general todo el mundo quiera evitar que este virus sea una causa normal. Por eso debemos ser prudentes ante lo que pueda pasar si no nos lavamos las manos, si no tosemos correctamente, que básicamente es hacer así. <coughs> También, eh, si estamos con mucha gente a la vez, eh, tenemos que ser conscientes que el virus actualmente, los síntomas no se muestran pasados unos 2, 14 días después del contagio. Es decir, yo ahora mismo podría estar contagiado, pero de aquí 14 días me vienen los síntomas. Por eso ahora mismo han cerrado las escuelas y están teniendo eh, medidas de precaución muy exageradas. Y sobre todo lo que más recomienda que controlemos es el pánico y el miedo. Y al final lo que está haciendo que este virus sea letal no es el virus en sí, sino el pánico y el miedo que está generando en la gente y la desesperación que muchas personas están transmitiendo a otras personas. Y es que esto es peor que un virus, porque el virus se puede expandir, pero el pánico y el miedo, cuando una persona recibe un estímulo de pánico y miedo, lo expande hacia más personas. Y si sois de España, obviamente habréis visto el caso de la gente que va al Mercadona a comprar como si fuese el fin del mundo y en general una dramatización de las personas que vale que hay que ser precavidos y hay que hacer las cosas correctamente, pero es que esto es un descontrol. O sea, yo como persona que vivo en este mundo veo esto y me planteo si esta sociedad está bien o está mal. Y es que no tratamos el virus con respeto. Por ejemplo, pongamos el caso del cierre de las escuelas. ¿Qué suelen hacer los estudiantes cuando hay vacaciones? Básicamente estar con los amigos, salir de fiesta, no hacer nada, es decir, no, tomar eh, medidas de precaución y sobre todo estar todo el día fuera. Y esto no se puede hacer estos días que tenemos de fiesta, que no es fiesta, porque básicamente se han cerrado las universidades y escuelas, no es para que nos tomemos esto como si fuese un día normal, es que esto y es que esto se hace para evitar que este virus se expanda aún más y llegue a normalizarse, por eso las escuelas han cerrado. Sobre todo si eres estudiante, no actúes como si esto fuesen unas vacaciones. Actúa con cabeza y con responsabilidad. Y por favor, aprovecha este tiempo para hacer cosas de verdad que te vayan a ir bien. Como puede ser contribuir a la causa, es decir, si te dicen que tienes que lavar las manos, si te dicen que tienes de toser de una manera, tose de una manera. Si te dicen que tienes que evitar estar en zonas donde haya mucha gente, evítalo. No salgas a la calle, no vayas con tus amigos a hacer lo que sea. Simplemente mantente tranquilo en casa o con tu familia y toma las precauciones adecuadas. Y diréis, bueno, pero tú no eres nadie para decir lo que yo tengo que hacer. ¿vale? Obviamente yo no soy nadie, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero es que no llegamos a ser conscientes al 100% de lo grave que puede llegar a ser esto. Por ejemplo, yo aprovecharé estos días para productivizar cada día al máximo. Esto para mí será una simulación autodidacta, es decir, que podré experimentar lo que se siente aprender por mi propia cuenta en base de mis criterios. Es que esto es una cosa que a mí en general me gusta mucho, que es aprender por mi propia cuenta. También aprovecharé para hacer mucho contenido tanto en Instagram como en YouTube, que me podéis seguir en Instagram y seguirme ahora mismo en YouTube, que son dos segundos, te espero. Vale, perfecto, ya te has suscrito. Y sobre todo para mirar esta situación con buenos ojos, mirar al futuro y previsualizar lo que creo que va a pasar. Y es que yo creo que esto es un toque de atención que nos está dando la vida, que nos dice, no sois nada, empezar a hacer las cosas bien qué es eso, hoy podemos estar aquí, pero mañana así nos vamos. Y también yo creo que es una buena oportunidad para las escuelas que se den cuenta de que desde casa también se puede estudiar y pueden mandar tareas y no hace falta ir al instituto para poder aprender. Entonces, si de verdad lo hacen bien y aprenden, es posible, yo creo, que de aquí unos años, gracias a esta vivencia, las escuelas sean por internet. Ya os digo que esto es mi opinión y lo que yo creo, y lo que yo creo que sería lo mejor para las escuelas y su futuro. Pero cada uno hace lo que quiere, entonces ya veremos. Bueno, también me gustaría que me dejaseis tu opinión en los comentarios. Si eres estudiante, ¿qué te está pareciendo este tema? en general, aunque no seas estudiante, déjame qué te está pareciendo y qué estás viendo las personas y cómo estás actuando y cómo deberían de actuar las personas para que esto no se descontrole. Muchas gracias por pasar este pequeño rato conmigo, te espero otro día más en mi canal. Nos vemos.